сподіватися, діяти, не боятися, вірити, не мовчати, змінювати, єднатися, захищати, бути вільними, пам'ятати тих, завдяки кому вільні. 20 лютого День Героїв Небесної Сотні.